Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV, karibu tena katika mwendelezo wa update za burudani ambazo huwa nakuletea hapa kila siku. Mimi ni Meki Mchane ama wananiita Mr Ego, ambaye ni mwenzako hapa Stein TV ninayekuletea hizi update. Sasa muda huu tena ninayo story ya Harmonize bana ambapo kama alivyotuahidi kwamba kila Ijumaa ya mwezi huu wa tano ataachia ngoma mpya mpaka hapo mwezi wa sita, yaani Ijumaa ya tarehe 12, 19 pamoja na 26 basi itakuwa ni mwendo wa ngoma tu. Sasa ni kuambie Ijumaa hii tayari ameshatoa cover ya hiyo ngoma ambayo itaitwa Zanzibar, na ikumbukwe tu kwamba before that alikuwa kule Zanzibar kabla hajaenda kwenye tour zake hizo huko nchini Marekani, alikuwa Zanzibar ambapo alifanya projekti nyingi sana. Sasa kitu ambacho kinajadiliwa sana ni pamoja na mpenzi wake Fiona ambaye alimtambulisha hapo jana. Stori zimekuwa nyingi sana, lakini pia amezungumzia kuhusu tatu kwamba kama ni kuchora tatu itakuwa ndiyo tatu ya mwisho ya mrembo huyo, atamchora tatu. Lakini zaidi amesema kwamba ata, yani mwanamke huyo anamshawishi kwamba anunue nyumba huko Rwanda ili awe karibu naye zaidi. Hayo ni mambo mbalimbali mbali ambayo Harmonize anaendelea kuyaibua katika kipindi hiki, lakini wengi wanamkosoa sana kulingana na kitu anachokifanya, wakihisi kama Harmonize huenda upepo wake anaotumia ipo siku unaweza ukamwangusha, kwa sababu wengi walidai hata anguko lake la kuvurugika kwa Konde ilikuwa ni ujio wa kajara ama kurudi kwa kajara pale Konde Gang ndio maana wasanii wale waliondoka sasa mtindo huu ambao wanauendeleza wa kuweka mahusiano wazi lakini pia kila kukicha ama mara nyingi anakuwa ana wanawake fulani hivi ambao kwa yeye huenda wana manufaa kwake ama ndiyo furaha yake lakini mashabiki bado wanampa lawama una maoni gani kuhusiana na hilo kwa msanii wako Harmonize? Shusha hapo chini komenti yako. Mimi ni Meki Mchane, hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.